на еще пока собрать, что будет, блядь, хит, пацаны. Сейчас, сейчас буду хит ебать. Сейчас побью, пока братишка поет. Да только нельзя, друзья. Сейчас, сейчас будет хит, не, не выходите из трансляции. Следующую песню я... Э, друзья, это моя старая песня, а, которую у меня украли, но я буду петь свою музыку. Вот, попрошу вас поддержать лайком, подпиской, репостом. Э, распространите это видео, пожалуйста, всякие рэп-перископы. Друзья, распространите, пожалуйста, это видео. Сейчас будет. Выключи, Катюш, пожалуйста, не слышал. Нет. Кать, пожалуйста. Саша, прими меры. Пока ты мою не ну сейчас, ну одну песню спою. Мою поставь. А, тихо. А, братишка, сейчас будем, блядь. Дай, дай микрофон отойди Гомли волка не течет, котомку на плечо Боль в груди тайничок, открытый фонка и крючок Сколько мне лежат, перелет коробки был девчон Толкин плоть девчон, но бескурен коробками смерчом Верим квартир, наши постели пассативны Менделев, блять, что за текст нахуярил? Схемы однотипны, все теперь МС Все смену парадигмы достигли, смели парадигмы Теперь рэп многопартийный Бэтов на я смотрю в зеркало по Сколько бед породил ты, блять, весь на рэп поворотил Но все время в пылил, индустрия нервничала картинка на картине. Заберите суда, победителей не судят. Мы первые кроманьонцы, мы вывели в люди. Не пизди, я кладу на вас челюсть пятикратно, ведь мы выступаем сильно, будто челюсть. Весь мой рэп, если коротко, потошно Уж который год, который город под подошвой Город подопрет, потом город дотошно Я не то, что то левет, а каждый город под подошвой Город который башпошными сборы и таможни. Я не знаю, пробка ли нашла эта дорожка, ты живешь под каблуком, у меня город. Мимо тополей из белого хлеба полей, евровидение, на крест молебен, из манивен, да, за преодолеем, если земля Топит одиночек, как щенят Был чужой, но охрапочил я больше, чем семья Топ ночью сочинял, что из мочи начинял Я захотел принадлежать больше, чем я Мир, каждый днем пустой, вторым перед Я не биоробот, победим на Эй, Не ставь меня обмажет по нации, домашний паразит Тебя меня ебашит а по отце Буду стал, понасать, кто не стал Как вода, парастан, апостат Краснодар, Татарстан, Москва, Господа Там где-то на разлад, по году нас нашла Мадагаскар, Украина Мой рэп, если коротко, то жестко Узкого рынка, который город, потому что Воруга, но маршрут Не смертный, не сломаться, есть на трассе маршрут Населенный пункт, нас ждут сегодня ждут Веки не больше отсюда, у Руслана Бреки Саундтреки к путешествию, снова я глаза Снова подъем завтра, снова пронесла дорога, не шанс завтра Все наше, парень нас, то есть паспорт Вот марка, после, пусть просто лежат транспорта Каждый куплет, тот на концерт, часто чек, читай лэп Так много ты тут на баре на марафетах, много на стене висит Ощущение всем, как на помет. Ай, блядь, как синдром, дай бог. Салфетки не вытирать, нет, как хорошо. Раньше говорили, я с ним прожетку не пошел, я с тобой, блядь, тур не поеду. Ты проверку не прошел. Лепка, город, как возможно. Уж который год, который город простоносный. Город, как обряд, как обозору, горел, но я не должен доверить, но каждый город, как Город, как золотой подорожка Ты любишь кого самого якой подорожка Ебать, ебок Для братишки, друзья Разъебал Разъебал, друзья Вскоре в Олимпийском со своим треком Я ворвусь, друзья все, на связи. Да, это не дыхалка, братан, я спел уже сегодня порядка 100 песен, я уже не и выпил, блядь, очень много. Скоро концерт. Жду вас в Олимпийском.